give it one more chance. honey, give one more chance. honey, give one more chance. honey, give one more chance. <laughs> みな。はい。よろしくお願いします。ということで、これがターの出番です。出番です。ということで、今回もね、GTA5 ね、やっていきます。これが俺の自己です。じゃあ皆さん、えっと、今日も GTA5 実況やっていきたいと思います。スタさんの今日もパーティーみたいに盛り上がっていきましょう。 昨日みたいに2時間スペシャルやっていきましょうじゃあ VC お伝えしますね はいはい。やりましょう。一旦カットか。うん、え、編集でできるよ。うん。あと、あ動画してる皆さん、ここからカットでもね、カットしますので、個人情報はお見せできないので、お失礼しますね、ちょっと。カットします。はい。OK。 今カット中。うん。みさん、個人情報はお見せできないので、こっから今流しますね。あ、OK です。 皆さん、ショッターセッションできますね。 朝さんはちょっとさい。後ろ眩しいですね。カーテンついてみます。ダイヤモンドのカーテン。

あやしましたマイケル画面から。